Eh, det finns inget annat parti som representerar alla mina åsikter. Jag vill ta tillbaka min röst från partipolitikerna och, eh, så att jag får mer inflytande i det som händer i mitt samhälle. För att jag vill bestämma vad jag tycker. För Att jag vill att allas engagemang, kreativitet och kunskap ska tas tillvara på. För att jag vill vara med och bestämma och alla andra ska få vara med och bestämma över sig själva. Vi har haft ett antal rösträttsreformer. Och nu är det dags för rösträtt i varje sakfråga. Jag tycker det ska vara demokrati mellan valen. Och jag tycker att demokratin är redo för nästa steg i utvecklingen. Politik är för viktigt för att överlåtas hos makthavare. För att jag hatar korruption och maktmissbruk och direktdemokrati gör det omöjligt. För att jag vill eh, ta tillvara på den kollektiva intelligensen. För att jag vill tillsammans med Sveriges medborgare få ökat inflytande i politiken.